Բարև ձեզ։ Եկեք անենք ցիկլների վարժություններ կամ լուպերի վարժություններ։ Նախ ես կնկարագրեմ վարժությունը, կխնդրեմ պաուզա տակ կատարեք այդ վարժությունը, հետո շարունակեք նայել, որ տեսնեք իմ լուծումը։ Ուրեմն առաջին վարժությունը ընդհանրապես ստեղծեք մի հատ ցիկլ, որը 10 անգամ կպտտվի, եւ ամեն անգամ կտպեք մի հատ թիվ։ Ես ուզում եմ, որ terminal-ում տպեք 1-ից մինչև 10։ Ամեն թվից հետո անցնեք հաջորդ տող, այսինքն ամեն տողի վրա թող լինի մի հատ թիվ, եւ լինի 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 եւ ձեր ծրագիրը ավարտվի։ Խնդրեմ փորձեք ինքնուրույն։ Okay, հիմա իմ լուծումը, ուրեմն նախ ես այդ լուծումը կատարեմ while loop-ով, հետո մի հատ էլ for loop-ով կգրեմ, որ երկուսն է տեսնենք։ Հենց որ մենք պետքա տպենք 1-ից 10-ը, չէ՞, հենց որ մենք սկսում ենք ինչ որ 1-ից, հենց որ int i թող լինի 1, քանի դեռ i-ի արժեքը ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, Եվ ամեն ցիկլից հետո մենք այը բրթելու ենք մի հատով առաջ, չէ՞, քանի որ մեզ պետքա 1, հետո 2, հետո 3, այդ ամեն անգամ մենք մի հատով շատացնում ենք, այնպես որ i++։ Եվ ստեղ մեզ պետք է տպել i արժեքը, այնպես որ std cout i եւ ամեն արժեքից հետո անցնում ենք հաջորդ տող, այնպես որ std and l։ Ամ եկեք սա փորձենք, ուրեմն compile անենք։ Փորձենք եւ խնդրե մենք ստանում ենք 1-ից մինչեւ 10, չէ՞։ Ոնց է սա աշխատում։ Ուրեմն ստեղծում ենք փոփոխական i, որին վերագրում ենք 1, չէ՞։ i ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, այսինքն 1 ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին։ Այո, նույնիսկ այս ենք ստեղ տպում ենք i արժեքը, այսինքն 1 եւ անցնում ենք հաջորդ տող։ i արժեքը շատացնում ենք մի հատով, այսինքն i-ը դառնում է 2։ 2-ը ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին։ Այո, նույնիսկ տպում ենք 1 այդ երկուսը, այո, այսինքն, եւ ասում եք հաջորդ տող, այո, բրթում եք մի հատով առաջ, ստանում եք 3, 3 ավելի քիչ է կամ հավասար 10, այո, տպում եք 3-ը, անցնում եք հաջորդ տող, դարձնում եք 4, հետո 5, հետո 6, հետո 7, հետո 8, հետո 9, հետո 10, 10 ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, այո, դա էլ ենք տպում, դառնում ենք 11, գալիս ենք ստեղ, 11 ավելի քիչ է կամ հավասար 10-ին, ոչ, դուրս են գալիս եւ մեր ծրագիրը ավարտվում է։ Եվ այդպես ստացվում է, որ մենք տպում ենք 1-ից մինչև 1 10։ Հիմա այս ամեն ինչը, որպեսի մենք for loop-ով գրենք, նշանակում է այս հատվածը, այս հատվածը եւ այս հատվածը մենք սա հավաքում ենք միած ստրուկտուրայի մեջ, որը մենք կոչում ենք for loop։ Հենց որ գրում ենք for, մտցնում ենք այս առաջին մասը, այս երկրորդ մասը եւ այս երրորդ մասը sense եւ սա դնում ենք իր մեջ եւ աթան այսքանը մեզ պետք չի։ Բարձա։ Սա էլի եկեք աշխատացնեմ, ուրեմն compile անեմ, աշխատացնեմ եւ խնդրեմ ստանում եմ էլի նույնպես 1-ից միջև 10։ Okay։ Okay, հաջորդը։ Եկեք C-ով e ընդունենք մի հատ ամբողջական թիվ Եվ տպենք այդ ամբողջական թիվը եւ բոլոր թվերը իր տակ ամբողջական։ Այսինքն եթե մենք ստանանք 5, մենք տպենք 5 4321 0 պետք չի տպել եթե ստանանք 100, տպենք 199, 98, 97 եւ այն եւ այն եւ ամեն տպելուց հետո անցնում ենք հաջորդ տող։ Okay, փորձեք։ Ուրեմն իմ լուծումը, ուրեմն int i, որը հետո պետք է կարդանք ինչ որ արժեքիր մեջ, նենց որ std cn i եւ ուրեմն քանի դեռ while i-ը ավելի մեծ է կամ հավասար 1-ին, մենք տպում ենք իր արժեքը std cout i std and l եւ իհարկե ամեն ցիկլից հետո մենք նվազացնում ենք i արժեքը մի հատով, չէ՞, այնց որ decrement ենք անում մի հատով։ Սենց այսինքն եթե i-ը լինի 5, մենք կգանք ստեղ 5 ավելի մեծ է կամ հավասար 1-ին, այո, այնց որ տպում ենք 5 կամ i, եւ i-ը քչացնում ենք, դարձնում ենք 4, հետո գալիս ենք ստեղ 4 ավելի 1-ը մեծ է կամ հավասար 1, այո, տպում ենք այդ 4-ը, գալիս ենք ստեղ, այդ i-ը դարձնում ենք 3 3 ավելի մեծ եմ կամ հավասար 1, այո, տենց 2-ով էլ, 1-ով էլ, հետո 1-ը, որ արդեն դառնում է 0, այսինքն այ երբ որ դառնում է 0, գալիս ենք ստեղ, սա արդեն կեղծ է, նոր դուրս ենք գալիս ցիկլից եւ ավարտում ենք։ Եկեք տեսնենք, ուրեմն compile անենք, աշխատացնենք եւ եկեք օրինակ փոխանցենք 5 մենք տպեցինք 5, 4, 3, 2, 1, ճիշտ է։ Իսկ հիմա եկեք ընդունենք ուրեմն մի հատ ամբողջական թիվ console-ից եւ տպենք 1-ից միջև այդ թիվը։ Այսինքն եթե մենք ընդունենք 5, ես ուզում եմ որ մենք տպենք 1, 2, 3, 4, 5։ Խնդրեմ, փորձեք։ Okay, իմ լուծումը, ուրեմն int i, հետո եկեք cn անենք, std cn i Հիմա մեզ պետք է լուպ անել միջև այս թիվը սկսելով 1-ից, չէ՞, նա ցոր եկեք ստեղծենք մի հատ ուրիշ փոփոխական, եկեք for-ով անենք սա, for int օրինակ z, թող սկսի 1-ով, z-ին աշխատի քանի դեռ ինք ավելի քիչ է կամ հավասար i-ին, այսինքն մեր տրված արժեքը, եւ անընդհատ մենք z-ին բրթում ենք վեր մի հատով եւ այդքան եւ եկեք տպենք z արժեքը, այնպես որ std cout z, std, and l։ Հմ, hmm, սենց, եկեք փորձենք, ենց որ compile անենք, աշխատացնենք, տպեցինք 1, 2, 3, 4, 5, խնչեմ։ Okay, ոնց է սա աշխատում, ուրեմն ստեղծում ենք փոփոխական, որը մեջ կարելի է պահել ամբողջական թիվ, կարդում ենք terminal-ից ամբողջական թիվ i-ի մեջ, այս դեպքում i 5 կարդացինք, այնպես որ i-ի մեջ մտավ 5, չէ՞ հետո ստեղծեցինք z, որի մեջ դրեցինք 1, հետո ասացինք 1 ավելի քիչ է կամ հավասար i-ին, այսինքն 5-ին։ Այո։ Նենց որ եկանք ստեղ, տպեցինք այդ արժեքը եւ տպեցինք հաջորդ տող, նենց որ տպեցինք 1 եւ անցանք հաջորդ տող, եկանք ստեղ z-ին բրթեցինք մի հատով առաջ։ Հետո ստուգեցինք z-ին, որը հիմա արդեն 2 է, ավելի քիչ է կամ հավասար a-ին, որը 5 է, այո, եւ տենց անում ենք 2-ով, 3-ով, 4-ով, 5-ով, հետո որ z-ին դառնում է 6, ստուգում ենք 6-ը ավելի քիչ է կամ հավասար a-ին, որը 5 է, ոչ, դուրս են գալիս եւ մեր ծրագիրը այդքանով ավարտվում է։ Այդքան բան։ Հիմա հարց. Եթե այս կոդը աշխատացնեմ, ինչ կտպվի terminal-ում։ Խնդրում եմ առանց աշխատացնելու, ուղղակի նայելով, ուսումնասիրելով փորձեք հասկանալ։ Okay, գիք տեսնենք, ուրեմն compile անեմ և աշխատացնեմ ու 0-0-0-0-0 անթաց 0, որպեսի stop տամ, պահում եմ control կամ command և C, ահա, դա կոցրո կսպանի ծրագիրը, ինչպես տեսնում եք, ստացա 0-0-0-0 անվարճական 0, սա անվերջական ցիկլի մեջ է ընգել, ինչու, որտև դե մենք ստեղծեցինք I-ը, որի մեջ տեցինք 0, i ավելի քիչ է կամ հավասար 5-ին, այսինքն 0-ն ավելի քիչ է կամ հավասար 5-ին։ Այո, տպեցինք i, այսինքն 0, անցանք հաջորդ տող, ելի եկանք ստեղ, i ավելի քիչ է կամ հավասար 5-ին, այո, քանի որ 0 է, ելի եկանք ստեղ, տպեցինք 0, ելի եկանք ստեղ, ու սենց, այսինքն սա երբեք կեղծ չի դառնում, հետևաբար երբեք այս լուպից դուրս չեն գալիս։ Այսինքն մենք ընկնում ենք անվերջական ցիկլի մեջ։ Հաջորդ հարցը, եթե սրագիրը աշխատի, ինչ կտպվի terminal-ում Էլի առանց աշխատացնելու զուտնայելով խնդրում եմ ուսումնասիրեք եւ փորձեք պատկերացնել։ Ամ Okay, եկեք տեսնենք, ոնց որ compile անենք, աշխատացնենք։ Եվ ստանում ենք 0.2.4.6 Ամ Okay, եկեք հասկանանք ինչու։ Ուրեմն դե այի մեջ ռեյսինգ 0, 0-ն ավելի քիչ է կամ հավասար 5, այո, այնց որ տպում ենք i, որը 0 է։ Այնց որ այդ առաջին 0-ն էսա։ Այդ բարձր։ Հետո i i արժեքը մենք ավելացնում ենք 2-ով, այսինքն i արժեքը դառնում է 2։ 2-ը ավելի քիչ է կամ հավասար 5-ին, այո, իհարկե, նենց որ տպում ենք 2, այդտեղավ այս մեկը։ Ավելացնում ենք եւս 2-ով, դառնում է 4, 4 ավելի քիչ է կամ հավասար 5, այո, նենց որ տպում ենք այդ 4-ը։ Հետո ավելացնում ենք եւս 2-ով, որպեսզի դառնա 6։ Գալիս ենք ստեղ, ասում ենք 6 ավելի քիչ է կամ հավասար 5։ Ոչ։ Նենց որ այդ ցիկլից մենք 6 դուրս են գալիս ու գալիս ենք ստեղ։ Եվ տպում ենք i արժեքը, որը իհարկե 6 է։ Հետևաբար մենք ստանում ենք i-ս վերջին 6-ը։ Okay, հիմա եկեք c-նով ընդունենք մի հատ ամբողջական թիվ եւ տպենք այդ թվի բոլոր բոլոր գումարումները այդ թվից միջև 1։ Այսինքն եթե մենք ստանանք 5, եկեք թվենք տպենք 5 գումարած 4 գումարած 3 գումարած 2 գումարած 1-ի արդյունքը։ Ամ, okay, փորձենք ոնստական ենք, ուրեմն դե նախ պետք է ստեղծենք մի հատ ամբողջական թիվ ունեցող փոփոխական, որի մեջ մենք կկարդանք stdcn i հետո մեզ պետք է ցիկլով պատտվենք օքեյ այնց որ քանի դեռ i-ը ավելի մեծ է կամ հավասար 1-ին եկեք պատտվենք եւ i-ը բրթենք իջացնենք ներքև ամեն անգամ Եկեք ուղղակի տպենք այ արժեքները ստեղ, որ տեսնենք ինչ է ստացվում, այսպես td cout i um std and l։ hm, Սանց։ Հիմա եկեք compile անենք սա, աշխատացնենք։ Եվ ստե եթե օրինակ փոխանցեմ 5, մենք կստանանք 5 4 3 2 1, չէ՞։ Հիմա, բայց միտքը նրանում է, որ այս այս թվերը մենք պետք է գումարենք իրար բայց գումարենք իրար ու ինչ որ մի փոփոխականի մեջ պահենք, որ հետո այդ փոփոխականի արժեքը տպենք, այնց որ եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական ստեղ result, որի մեջ դնենք 0, այսինքն ինքը թող սկսի դադարք։ Հիմա ստեղ ամեն անգամ եկեք ավելացնենք նրան i-ով, այնց որ result հավասար result plus i, որը նույնն է, ինչպես որ result plus հավասար է i, չէ՞։ okay? Եվ վերջում իհարկե պետք է տպենք result-ը, նենց որ std cout result std std and l sense մի բան։ Եկեք compile անենք, աշխատացնենք եւ օրինակ փոխանցենք, եկեք 3 փոխանցենք, տեսնենք։ Ստանում ենք 6, ինչու։ Ուրեմն 3 գումած 2 գումած 1 եղավ 6։ Դա ճիշտ է։ Okay, եկեք աշխատացնենք եւ փոխանցենք, ասենք թե 100։ Այսինքն ստացվում է 100 գումած 99 գումած 98 գումած 97 եւ այն եւ այլն 5050 է։ Okay, հիմա եկեք գրենք մի հատ ծրագիր, որը կընդունի մի հատ ամբողջական թիվ եւ կտպի այդ քանակի տողեր, բայց ամեն տողում ինքը կտպի 1 էր, առաջին տողում մի հատ 1, երկրորդ տողում երկու հատ 1, երրորդ տողում 3 հատ 1, այսինքն միտքը նրանում է, որ եթե մենք ընդունենք 5, ես ուզում եմ ստանամ sense մի բան մեկ terminal-ում, էլի։ 1-1, 1-1-1, 1-1-1, 1-1-1-1, sense։ Այսինքն եթե մենք ստանանք 5, ես ուզում եմ տպենք sense բան։ Եթե ստանանք չեմ 25, նշանակում է 25 տող եւ այլն, սա է տող աճի։ Պատկերացացիք, չէ՞, ամեն տողում մենք ավելացնում ենք մեկերի քանակը մի հատով։ Ամ կամ բան, փորձեք ինքնուրույն դա լուծել, հետո շարունակեք, որ տեսնեք իմ լուծումը։ Okay, իմ լուծումը, ուրեմն նախ եկեք կարդանք այդ արժեքը, նենց որ int i std cin i Okay, եկեք պատտվենք այդ քանակով, նենց որ for int x թող լինի 1, x-ը քանի դեռ ավելի քիչ է կամ հավասար i-ին x++ Okay, եթե sense անենք, եկեք տպենք std cout x-ի արժեքները std and l նենց որ հիմա compile ենք անում, աշխատացնում ենք main, ահա, հիմա եթե 5 օրինակ գրենք, մենք ստանում ենք 1 2 3 4 5, չէ՞։ Բայց մենք չպետք է տպենք 1 2 4 5, մենք պետք է տպենք 1-եր, նենց որ եկեք S6-ը դարձնենք 1 եւ հիմա աշխատացնենք compile անենք եկեք ասենք թե 5, okay, տպեցինք 5 տող, ամեն մեկի մեջ 1։ Ավելի մոտ ենք, բայց այն չի ինչ որ ուզում ենք, որտեղ ուզում ենք, որ այո, առաջին տողում լինի 1, բայց երկրորդ տողում պետք է լինի 1-1, հետո 1-1-1 եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Նենց որ եկեք այս այս ներքին cout-ը դնենք եւս մի հատ loop-ի մեջ for int z equals 1 z-ին թող լինի ավելի քիչ կամ հավասար i-ին z++, ոայ հիմա եկեք տպենք cout, բայց հաջորդ տողին չանցնենք, այսինքն այս քանակով պտտվենք ամեն անգամ, հետո վերջում տպենք std, cout and l, հիմա կբացատրեմ ես ոնց աշխատում, ուղակի տեսնենք, compile ենք անում, ոպ, ինչ-որ բան դուր չեկավ, s, a, բայ, std, and l, միատեն, compile ենք անում, աշխատացնում ենք եւ փոխանցում ենք 5։ Ոայ, սա ընդհանրապես այն չէր, ինչ որ ես ուզում էի։ Ինչ է կատարվում։ Ա, մենք պետք է իջնենք ոչ թե քանի i-ի քանակով, այլ x-ի քանակով։ Քանի որ x-ը սկզբից 1 է, հետո կդառնա 2, 3, 4, չէ՞։ Օկեյ, հիմա աշխատացնենք եթե փոխանցենք 5, խնդրեմ, մենք ստանում ենք մեր այս երանգյունին, չէ՞։ Okay, ոնց է սա աշխատում։ Դե շատ բարձր, ուրեմն i-ի մեջ մենք կարդացինք 5, չէ՞, հենց որ i-ի մեջ դեսինք 5, չէ՞։ Սա կպտտվի 5 անգամ, չէ՞, այսինքն x-ին վերագրում ենք 1, քանի որ 1 x ավելի քիչ է կամ հավասար 5-ին, ու ամեն ցիկլից հետո մենք x-ին բրթում ենք մի հատով առաջ, չէ՞։ Ուրեմն առաջին անգամ, առաջին ցիկլի ժամանակ x-ի արժեքը 1 է, չէ՞, այնց որ մենք գալիս ենք ստեղ ու պատտվում ենք x քանակի։ Ինչու x քանակի, որտեվ զինը սկսում է 1-ով եւ ամեն անգամ մի հատով առաջա գնում, քանի որ ինքը ավելի քիչ է կամ հավասար x-ին։ Քանի որ x-ը 1 է, մենք պատտվում ենք այս ցիկլով մի անգամ, հետեւաբար տպում ենք մի հատ 1 հետո ոից հետո ուրեմն անցնում ենք հաջորդ տողին, վուպ, գալիս ենք ստեղ սպասում ենք հաջորդին։ X-ին բրթում ենք մի հատ առաջ, այսինքն X-ը դառնում է 2։ Գալիս ենք ստեղ։ Այս անգամ զին հավասար է 1-ին, տպում ենք այդ 1-ը, այդ առաջին 1-ն է, ստեղ։ Հետո գալիս ենք ստեղ, զին տալիս ենք մի հատ առաջ, զին ավելի քիչ է կամ հավասար x-ին, որը արդեն 2 է։ Այո, նենց որ գալիս ենք ստեղ տպում ենք եւս մի հատ 1, հետեւաբար մենք ստանում ենք եւս մի հատ 1, զին բրթում ենք առաջ ստանում ենք 3, 3 ավելի քիչ է կամ հավասար x-ին, որը 2 է, ոչ, Գայիս ենք ստեղ ու ժպ անցնում ենք հաջորդ տողին։ Ու նույնը կրկնում ենք 3-ով, 4-ով, 5-ով եւ իհարկե արդեն x-ը երբ որ դառնում է 6, արդեն ավելի քիչ չի կամ հավասար a-ին, որը 5 է, եւ մեծ ծրագրից դուրս են գալիս։ Ամ sense մի բան։ Ամ սա կարևոր է հասկանալ, որ մենք կարող ենք ցիկլի մեջ ունենանք ցիկլ, այսինքն ամեն անգամ, ամեն ցիկլի քայլում մենք կարող ենք ներսում ունենանք եւս մի հատ ցիկլ իմիջիալս այդ ցիկլի մեջ էլ կարող ենք ունենալ cycle ու այդ ցիկլի մեջ էլ կարող ենք ունենալ cycle եւ այլն եւ այլն բամ այսինքն ստացվում է որ մենք շատ པարս դետալներից օրինակ մի հատ ցիկլից մի հատ if-ից մի հատ բանից կարող ենք այդ դետալները կապցնենք իրար ու ստանանք բավականին կոմպլեքս համակարգ Եվ ամբողջ ծագրի ծագրավորումը դա է։ Այսինքն մենք սովորում ենք մի քանի հատ parse ստրուկտուրա, հետո այդ պարզ ստրուկտուրաները կպցնելով իրար ստանում ենք ավելի եւ ավելի հետաքրքիր, բարդ, կոմպլեքս եւ հավես ծրագիրներ։ Այդքան բան հույսով եմ, այս ամենը պարզ էր, հույսով եմ հետաքրքիր էր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ